Alors ça filme. Par contre, le son sera dégueulasse avec le vent, mais on verra. Pas grave. Eh, du coup, tu as vu sur le serveur, j'avais dit, le jour du mariage, j'avais pas dormi la nuit avant. Oui. J'étais crevé, euh, il y avait du bruit, ça faisait chier. Et pendant la journée, il y a eu un moment où pendant trois heures, on était à une salle et on bougeait pas. Les adultes faisaient trop de bruit, donc j'avais pas envie d'être avec eux. Les jeunes faisaient aussi trop de bruit, donc j'avais pas envie d'être avec eux. J'ai décidé de mettre ce temps à profit. thinking on a whole nother level, coming from my mind. What?